Alors, il est minuit 54 et j'étais en train de chercher un son dans mon synthé et j'ai trouvé ce son de piano et bon là vous entendez pas très bien parce que ça sort de l'ampli et c'est enregistré par l'appareil photo je l'enregistre pas dans mon ordinateur avec la table de mixage tout ça mais euh, Bah, ce son-là, quand je l'ai entendu, ça m'a directement inspiré. Et j'ai écrit une chanson. Et je vais vous la jouer. Je me rappelle la nuit au loin qui s'évapore. Le dernier son qui flotte. La lumière du mois d'avril. je te que c'était possible. Je me réveille devant le vide, le feu ne s'est jamais éteint. Tu sors que c'était possible. Bref. Voilà. Je pense que je suis contente de cette chanson pour l'instant. On verra avec le recul. Mais ouais, je l'imagine bien assez minimaliste avec du piano et quelques sons d'ambiance peut-être et vraiment pas beaucoup de trucs en plus. Et voilà. c'est jamais éteint. Tu seras